ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯣꯏꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ ꯖꯦꯁꯟ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯤꯡ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯁꯥꯖꯟꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯈꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯖꯦꯁꯟ ꯄꯣꯁꯪꯕꯝ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯈꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤꯒꯗꯕ ꯃꯦꯟ ꯂꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯐꯤꯃꯦꯜ ꯂꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯄꯣꯔꯇꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯏꯕ ꯖꯦꯁꯤ ꯂꯝꯉꯥꯟꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯅꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯕꯨ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯈꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯒꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯨꯔꯕ ꯌꯦꯅꯤꯡꯊꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅ ꯍꯥꯅꯧ ꯃꯇꯣꯟꯗ ꯌꯩꯕꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯖꯔꯕ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯄꯦꯟꯕ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯛꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯣ ꯌꯦꯅꯤꯡꯊꯥ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯈꯦ ꯂꯥꯡꯖꯔꯝꯃꯤ ꯂꯤꯔꯤ ꯂꯤꯔꯤꯕ ꯅꯥꯃꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯅꯧ ꯃꯇꯣꯟꯗ ꯐꯨꯔꯕꯗ ꯃꯤꯠꯐꯝ ꯍꯣꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯛꯐꯝ ꯑꯃ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯏꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯔꯛꯂꯝꯃꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯄꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯂꯝꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯣ ꯍꯪꯕꯗ ꯈꯨꯝꯂꯝꯗꯕꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯖꯍꯧꯋꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯁꯨ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯆꯠꯇꯧꯒꯤ ꯑꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯝꯈꯤ ꯃꯥꯒ ꯌꯨꯝ ꯊꯪꯅꯕ ꯃꯆꯦ ꯖꯦꯁꯤꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯤꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯦꯁꯤ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯊꯣꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯈꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯅ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯌꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯥꯡꯊꯦꯛ ꯊꯦꯛꯄ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗ ꯖꯣꯟꯁꯟꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗꯣ ꯀꯟꯅ ꯊꯧꯖꯤꯜꯂꯛꯈꯤ ꯖꯦꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯈꯥꯡꯊꯦꯛ ꯊꯦꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯦꯡꯒꯥꯏꯅꯈꯤ ꯇꯧꯈꯤ ꯖꯦꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯑꯅꯥꯗꯣ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯍꯣꯔꯣꯟ ꯈꯣꯡꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯣꯟꯁꯟꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯈꯨꯝꯂꯝꯗꯕꯤꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯂꯝꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯧꯈꯤ ꯖꯦꯁꯤꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯕꯨ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯅꯝꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯆꯠꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯣꯟꯁꯟꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯤꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯕꯨ ꯎꯖꯍꯧꯋꯤ ꯖꯣꯟꯁꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯣꯏꯕꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯈꯤ ꯊꯣꯏꯕ ꯅꯪ ꯍꯧꯒꯠꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯒꯠꯂꯦ ꯚꯥꯏ ꯊꯣꯏꯕꯅ ꯐꯣꯟꯗ ꯈꯨꯝꯂꯛꯈꯤ ꯖꯣꯟꯁꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯑꯝꯇ ꯆꯠꯂꯨꯁꯦ ꯊꯣꯏꯕꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯐꯣꯟ ꯊꯝꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯣꯏꯕꯒ ꯖꯣꯟꯁꯟꯒ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯖꯣꯟꯁꯟꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯤ ꯊꯣꯏꯕꯗ ꯂꯤꯈꯤꯗꯦ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯆꯠꯅꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤ ꯖꯣꯟꯁꯟꯁꯨ ꯊꯣꯏꯕꯒ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯂꯨꯔꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯖꯣꯟꯁꯟꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯕꯨ ꯆꯠꯄ ꯎꯔꯝꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯥꯝꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯦꯡꯖꯈꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯅꯪꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯔꯥꯛꯄ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯈꯤ ꯖꯣꯟꯁꯟꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯅ ꯇꯣꯡꯈꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯨꯝꯕꯨ ꯈꯪꯅꯤꯡꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯜꯂꯛꯈꯤ ꯖꯣꯟꯁꯟꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯦꯛ ꯌꯧꯕꯒ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯄꯥꯅ ꯅꯪ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗ ꯑꯝꯇ ꯂꯥꯛꯎ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯣꯟꯁꯟꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯈꯨꯝꯂꯝꯗꯕꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯆꯪꯈꯤ ꯁꯖꯤꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯗ ꯏꯀꯥꯏꯖꯕꯤ ꯃꯤꯁꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕꯗ ꯀꯂꯛꯄꯤ ꯀꯨꯆꯨ ꯊꯥꯖ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯎꯕꯗ ꯑꯃꯝꯕ ꯂꯩꯆꯤꯟꯗ ꯂꯣꯠꯈꯤꯕꯤ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯁꯦꯠꯇꯨꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯗ ꯏꯀꯥꯏꯖꯗꯨꯅ ꯑꯟꯗ꯭ꯔ ꯒꯨꯂꯥꯞꯅ ꯃꯔꯣꯟ ꯍꯨꯛꯊꯈꯤꯕꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯄꯥꯡꯂꯛꯈꯤ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯁꯦꯅꯦꯍꯦ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯄꯨꯛ ꯍꯥꯡꯍꯟꯒꯅꯨ ꯅꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯈꯩꯒ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯧ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯃꯥ ꯌꯥꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤꯗꯣ ꯂꯩꯔꯤꯌꯦ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯈꯨꯝꯖꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯥꯅ ꯅꯝꯗꯅ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯍꯧꯔꯝꯕ ꯎꯄꯥꯟ ꯋꯥꯄꯥꯟ ꯀꯌꯥꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯁꯔꯒꯒꯤ ꯑꯞꯁꯔꯥꯒꯤ ꯄꯥꯡꯈꯛꯅꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯄꯥꯅ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯍꯩꯕꯦꯝꯃ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯄꯨꯈꯣꯅꯦ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯄꯥꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯨ ꯎꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯅ ꯂꯧꯗꯤ ꯌꯥꯈꯤꯗꯦ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯄꯥꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯆꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯨꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯠꯄꯅꯤ aduna namanabi oja khangnaro nabuk hangan baya di isa sidi se se se ipana pi sina asa pochar au ko pungning lembi su apa bu nungsi jabanina college pau adumak chamin nakhi hai hai bema horen class to gyan ta na tau ko loibaga yum da phal au aisha na pam saba ensang do ngasi ipana pajana thongdar dau namaga ngai roi asumna pungning lembi bu ba. ꯃꯄꯥꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤ ꯏꯀꯥꯏꯔꯞ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯅꯣꯛꯑꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯈꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯄꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯈꯟꯖꯈꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯥꯗꯣ ꯀꯥꯔꯕꯅꯤꯅꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯣ ꯐꯪꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯏꯆꯥꯅ ꯐꯪꯖꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯈꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯄꯥꯗꯣ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯒꯦꯠꯇ ꯍꯩꯖꯍꯧꯏ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯂꯛꯄꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯃꯤꯠ ꯀꯨꯞꯇꯕꯤ ꯌꯦꯡꯅꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯁꯖꯤ ꯃꯤꯇꯥꯕꯨ ꯉꯝꯖꯕꯤ ꯃꯤꯁꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯔꯕꯤ ꯁꯕꯥꯟꯗ ꯎꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯃꯤꯠ ꯀꯨꯞꯇꯕꯤ ꯌꯦꯡꯅꯈꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯟꯗꯕꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯆꯪꯂꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯗ ꯍꯪꯖꯈꯤ ꯁꯥꯔ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯨꯕꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯈꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤ ꯆꯪꯂꯛꯄꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯨꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯃꯃꯤꯠ ꯀꯨꯞꯇꯈꯩ ꯌꯦꯡꯅꯈꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯅ ꯁꯅꯥꯗ ꯍꯪꯈꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯦꯝꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯅꯥꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯪ ꯇꯞꯆꯔꯕꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗꯨ ꯇꯥꯕꯗ ꯈꯨꯝꯐꯝ ꯈꯪꯂꯝꯗꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯦꯡꯈꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯂꯛꯈꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯦꯝꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯁꯅꯥꯅ ꯈꯨꯝꯂꯛꯈꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯅꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯈꯜꯂꯨꯔꯦ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯅꯣꯛꯂꯒ ꯑꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯨꯝꯂꯛꯇꯕꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕꯣꯏ ꯅꯤꯡꯂꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯨꯗ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯈꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝꯗꯨꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯈꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯨꯇꯨꯡꯗ ꯐꯝꯕꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯪ ꯇꯞꯂꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯎꯕꯗ ꯇꯥꯕꯗ ꯆꯤꯕꯣꯟ ꯆꯤꯕꯣꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯖꯕꯕꯨ ꯁꯩꯊꯥꯔꯛꯈꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯪꯂꯛꯈꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯁꯤꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯅꯥꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯅꯪ ꯍꯧꯒꯠꯂꯣ ꯅꯪ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯣ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯁꯦ ꯁꯅꯥꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔో ꯇꯧꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯂꯛꯈꯤ ꯁꯅꯥꯗ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯁꯥꯏꯟ ꯗ ꯂꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯇꯝꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯗ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯁꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯅꯣꯛꯂꯒ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯥꯅ ꯇꯝꯂꯣꯅ ꯆꯪꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅ ꯅꯣꯛꯐꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯝꯃꯣ ꯐꯝꯃꯣ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯅꯥꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯏꯟ ꯗ ꯂꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯗ ꯃꯤꯡ ꯆꯜꯂꯒ ꯇꯝꯖꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯕꯥ ꯃꯃꯥꯅꯁꯨ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡꯁꯦ ꯄꯥꯝꯖꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯗ ꯇꯝꯃꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯩ ꯇꯝꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤ ꯀꯅꯥꯗꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯦꯐꯤꯂꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯁꯨ ꯁꯛꯈꯪ ꯃꯥꯏꯈꯪꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯟ ꯍꯩꯍꯧꯅꯕ ꯇꯝꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯈꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯇꯝꯂꯛꯂꯤꯕ ꯕꯤ ꯇꯦꯛ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯅꯪ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦꯗꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯗꯣ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯃꯦꯝ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯦꯝ ꯇꯦꯛ ꯇꯧꯊꯔꯒ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎꯃꯟꯗꯅ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯈꯨꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ ꯅꯪꯅ ꯐꯖꯔꯤꯗꯨꯒ ꯇꯝꯂꯛꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯜꯂꯛꯆꯩꯀꯣ ꯅꯪꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯣ ꯇꯥꯕꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤ ꯏꯀꯥꯏꯔꯞꯇ ꯇꯧꯔꯒ ꯎꯛꯊꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯍꯟꯈꯤ ꯖꯣꯟꯁꯟꯁꯨ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗꯣ ꯇꯥꯔꯝꯗꯕꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯧꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗ ꯆꯪꯕꯗ ꯑꯥꯏ ꯗꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯪꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯣꯟꯁꯟꯁꯨ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤ ꯏ ꯑꯣꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯕꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯍꯨꯝꯒ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤ ꯏ ꯑꯣꯗꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯎꯕꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯕꯨ ꯈꯥꯝꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯖꯣꯟꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯏ ꯑꯣꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗꯨꯒ ꯖꯣꯟꯁꯟꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗꯨꯅ ꯖꯣꯟꯁꯟꯗ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯕꯤꯈꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯕꯣꯔꯗ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯁꯤ ꯏ ꯑꯣꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯪꯈꯤꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤ ꯏ ꯑꯣꯗꯨꯅ ꯕꯣꯔꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔꯗꯨꯒ ꯈꯪꯅꯍꯟꯒꯦ ꯈꯜꯂꯗꯨꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗꯨꯗ ꯖꯣꯟꯁꯟꯕꯨ ꯆꯪꯍꯜꯂꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤ ꯏ ꯑꯣꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗꯨꯅ ꯖꯣꯟꯁꯟꯕꯨ ꯕꯣꯔꯗ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯀꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤ ꯏ ꯑꯣꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯖꯔꯕ ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯪꯖꯕ ꯍꯩꯖꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯉꯥꯎꯔꯕ ꯂꯝ ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯕꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯏ ꯑꯣꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯖꯣꯟꯁꯟꯗꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯕꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯦꯞꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯄꯥꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗꯨꯅ ꯖꯣꯟꯁꯟꯕꯨ ꯇꯥꯟꯅꯖꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯁꯥꯔ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯖꯣꯟꯁꯟꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯗꯨ ꯇꯥꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯃꯤꯁ ꯃꯤꯁ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯍꯧꯔꯣ ꯑꯩ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯔꯒꯦ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯁꯥꯔꯗꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯪꯂꯛꯂꯤꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯣ ꯖꯣꯟꯁꯟꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯂꯝꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯆꯠꯈꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯨꯗ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯆꯠꯂꯝꯂꯒ ꯖꯣꯟꯁꯟꯁꯨ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯨꯗꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯦ ꯏꯟꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯉꯥꯎ ꯊꯤꯔꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤ ꯑꯐꯕꯅꯤ ꯐꯠꯇꯕꯅꯤ ꯈꯪꯂꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨ ꯀꯟꯅ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡ ꯂꯣꯠꯇꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯊꯣꯝꯂꯝꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯧꯈꯤ ꯁꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯂꯣꯏꯔꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯅꯔꯛꯄꯗꯣ ꯇꯥꯔꯝꯗꯕꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯅ ꯁꯅꯥꯕꯨ ꯆꯤꯡꯂꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯁꯅꯥ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯆꯥꯎꯁꯤꯔꯥ ꯁꯅꯥꯅ ꯏꯉꯛ ꯉꯛꯅ ꯈꯨꯝꯂꯛꯈꯤ ꯑꯦ ꯂꯟꯆ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯂꯟꯆꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯗꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯀꯣꯏꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯅꯣꯛꯑꯒ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯆꯥꯕ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯈꯤ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯆꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯁꯅꯥꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯍꯪꯈꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯁꯨ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯕꯨ ꯂꯧꯖꯍꯧꯋꯤ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯂꯥꯛꯑꯣꯅꯦ ꯂꯥꯛꯑꯣꯅꯦ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯦ ꯏꯄꯥꯁꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯄꯥꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏꯔꯞ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯅꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯕꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤ ꯁꯅꯥꯒ ꯃꯄꯥꯒ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤ ꯃꯄꯥꯒ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯩ ꯊꯣꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯈꯤ ꯕꯕꯥ ꯅꯪꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯂꯤꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯄꯥꯗꯨꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯒꯦꯠꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨ ꯎꯕꯗ ꯍꯪꯈꯤ ꯑꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯍꯜꯂꯛꯑꯔꯣꯏ ꯏꯆꯥꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯆꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯏꯟꯁꯥꯡꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯊꯣꯡꯂꯝꯃꯣꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅꯦ ꯃꯄꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯣ ꯇꯥꯕꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤ ꯃꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯄꯥꯅ ꯐꯥꯒꯤ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯈꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯄꯥꯗꯨꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗ ꯖꯣꯟꯁꯟꯁꯨ ꯒꯥꯔꯤ ꯀꯟꯅ ꯊꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯕꯤ ꯃꯄꯥꯒ ꯆꯠꯄꯗꯨ ꯎꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯈꯥꯝꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯦꯡꯈꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯠ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯠꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯅꯕ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯕꯤꯗꯥꯏ